особените новини на SG. Аз съм Айлин Османова. Добър ден в понеделник, 9 януари 2017 година и от мен Радостина Долева. Извърши се поредният обир. Тази сутрин в помещението за хранене в офиса на е ни от най-известни ютубъри в света бе откраднат вегетарианският сандвич с малко горчица на техния менеджер. Изпратихме репортер на мястото. Тимка ти си. Добър ден! Намирам се на място, където преди няколко часа се случва тежка трагедия. Бе изчезнал сандвичът на Пенка. Тя е тук с нас. Пенка, как се чувствате след случилото се? Много съм потресена. Както можете да видите, сандвича ми го няма. И това е любимата храна и не знам кога ще се върне обратно. Кой мисли, че е способен на това деяние? Нямам представа кой, кой може да го направи това нещо, как може да има такива хора. А, как предполагате, че са минали покрай охраната? Ами, не знам, имаше... Обратно към студиото, аз съм Димка Пешева. И е поредната лоша новина. Група ученици от столичното училище Свети Крушка са жертва на рядко срещаната болест до домашно, домашно писанкофобия. Повече информация в следващия репортаж. Да. Намираме се в дома на Иванка Тошева, която не може да спре да пише домашни, както сами е можете да видите. Иванка, Иванка, здравейте. От кога сте бурна? Талес, талес, талес, талес. Не, не, не. Както виждате, положението е трагично. Разговаряхме с майка. От една седмица е така. Нито яде, нито спи. А ето когато иска да си поговори с мен, ме пита за задачи. Аз, аз не знам. Аз нищо не знам. сега една любопитна новина. ANTR е, наскоро започнаха новия си сезон от клипчета New Edition. Тук се разделяме. Приятен ден! репортер на мястото. Димка, ти си... Изпратихме репортер на мястото. И не мога да му кажа, Димка, ти си... Смисъл, ти мога! Питай се, я репортер на мястото. Димка, ти си... Димка, ти си... Бе извършено престъпление. Бе... Бе... Стоя бе нула дразна. Добър ден, вие сте с... Вие сте с майките. Студиото на офиса на Спецгарос. Студиото. Добър ден! Извърши се поредният обир. Тука? Тука? Тука? Извърши се поредният извършите. Мой бие! Е, е, е, Нарядко срещаната болест до домашно, домашно писанкофобия. Един от най-известни ютубери в класа изчезна. <laughs> unirete se. Ciao!